seure a parlar tanta estona com sigui necessari per aclarir no, tots els punts que s'estan plantejant i per insistir en aquestes propostes de millora que per nosaltres són terreny suficient perquè efectivament es pugui desconvocar aquesta vaga i seguir parlant, perquè el fet de desconvocar la vaga evidentment no vol dir que es deixi de parlar, sinó que si hi ha punts encara que no són d'acord, doncs que segueixi parlant i es segueixi treballant aquest conveni que com sabem un tema de conveni col·lectiu i més amb una empresa pública tan important com és TMB és una cosa que no resol en dos dies.